señoras que con el aseo, con que todo esté ordenado. Pero ustedes de ese rol, también está enseñando, también está educando, también está haciendo ese papel. Nosotros somos acá docentes, pero somos ante todo seres humanos, con unas grandes fortalezas y unas mínimas debilidades. Lo que, a lo que los hemos invitado desde, desde que comenzó toda la mañana es eso, convocarlos a que nos reflexionemos en torno a nosotros, a nadie, es que mi compañero, no. Hay unas frases, yo sé, yo soy muy emocional, eso es una de las características, pero yo no puedo pelear con eso, no puedo agarrar pues a la parte emocional de Gloria Pata, aceptarlo sí aceptarlo. Entonces, lo que hay adentro es lo que se refleja por fuera. Uno puede decir, no, eso no es verdad, pero uno lo que ve hacia afuera es el constructo de cada uno de nosotros es lo que construimos. Si usted ve la maravilla, usted tiene la maravilla, eso es de ahí, todos tenemos la maravilla. Simplemente es dejarla aflorar, que salga. Usted tiene una estudiante me decía, ay, pero usted está la clase, y la otra le dice, a mí es muy bacana. En dos momentos, cada una tiene una percepción. Yo le decía, Juliet, ¿qué tienes tú y qué tengo yo? Miremos, ¿cierto? Eh, yo soy tú y tú eres yo. Nosotros somos un solo tejido. Nosotros no somos seres aislados, ni siquiera somos aislados de la comunidad. Todos tenemos un, es como un tejido, quienes tejen, alguna vez le he dicho, una puntada que se vaya daña todo el tejido, entonces somos muy importantes. Pero en ese ser importante también debemos colocar como unas líneas, como mira, esto es lo que se debe establecer o, mirar, miro yo, es muy importante. Cada uno de ustedes es importante para ese tejido que tenemos en este colegio. Su respiración, su estar acá toca mi respiración, toca mi ser, toca mi calor, toca mi frío, toca mi miedo, toca mi angustia, toca mi felicidad y toca todo lo maravilloso que hay en mí. La bondad es el principio del tacto y el respeto por los otros es la primera condición para saber vivir. Entonces todo lo que hemos que los veces es que para estar más solitos, en pero si conversó también, es parte del juego. La vida es un juego, no se le olvida, uno se pone muy serio, Enseguida lo vamos a invitar, que de alguna forma, no digo si ordenar, yo no sé cómo podrán, vamos a cambiar como el escenario, pero antes de cambiar lo van a escuchar. Nada es personal, nada es personal. es lo que usted vea reflejado allá, yo ahí estoy reflejada en muchas cosas y dices, muy mal, quizás soy yo, o ese soy yo, o ese. Pero no es personal, porque en última instancia nosotros estamos aquí cumpliendo un rol. Algún día llegará otra con nombre diferente que se parecerá así. Llegará alguien como rector o no sé qué se parece, se va a parecer a Don Giovanni y el otro se llama Giovanni. Entonces simplemente es ver, y de ahí, ¿qué, qué le sirvió? Y si se puede reír, van a entender que los actores, pues los hemos tenido del extranjero, eh, no se pudo hacer mucha inversión en el ustedes porque había que pagarles a ellos. Entonces, bueno, que lo disfruten. Desde por forma, no sé, como puedan. que me ocurren a mí, que le ocurren a usted y que nos ocurre